призмадан ак жарыктын тар шооласы өткөндө экранда үзгүлтүксүз спектрлери күн нурунун ажыроо учурунда гана эмес ошондой эле бир нече миң градуска чейин ысытылган катуу жана суюктуктар менен ысытуу лампаларынан чыккан ар кандай жарыктардан байкалат күн бул ысык нерселердин бири гана